До речі, як в цьому, як в всяких переклад, фільмах, де там іде переклад, але реально людина, котру ти не розумієш, якоюсь іншою мовою. Дивишся цей? особливо Особливості національної рибалки, як вони там в Фінляндії заїхали. Да-да-да. Пам'ятаєш там? Що вона від мене хоче? Тіна перекладає. Ну, все, что знал, ты сказал. Да, да, ты путал. И, короче, цей. Тут тоже цей заход. Будинок. Там во, тим голосом, знаєш, тим окремим таким. Дорогая, они очень странные. Вруче! popite čaj, poslije ćete se pakovati. Cuker, no. Da, da, da, da. <laughs> E, a, Ja svako jutro pijem tu mhm. kafu i kad Volim da ustajem rano. Samo da. Hvalim, hvalim. Da? Ovom kolegi malo da ne bude. To sam ja vam skuvao Od. Skoro pio. Daj né? é Super. Daj. tá Evo. A, kakvi kad je hladno taj, taj ovdje. Super. Rakija? No, to... To tak? Po, po čučuj. Po, ja da, pa rekao ste rakija. O, ja sam popio. On je vrlo. Hvala. Hoćete pa Ču, ču, ču, ču, ču. Da, da, da. Telja, telja. Da. da probate ovo naše. Pa toliko mogu i. Ovo to nije ni na jezik, da. To mogu i ja, toliko. Ili ti možeš? toliko i ja. Še kažem, na zdravje? Na zdravje. Da, na zdravje. Na zdravje? Da, da. Živjeli. Živjeli, živjeli, na zdravje. Na zdarovje. Оставлямо да ide на руски, на словачки. О, файно. Dobre? Super. A ona je cenjena u Evropi, je strašan je napitak. Mhm. Cenjena je u Evropi. Vkusna je. Vkusna, da. To Slovaci kažu paljenovo. Давайте Палінова. Палінова, да. Ні, Але, але мадяри кажуть е, Палінка. А, палинка, я люблю. To je, to je isto Да, да, да, есть. Але вкусно. Але ви- Ако ешь? Не, не, не, не, ні. ні. Да, se, da se, Нам мами їхати ще. А, да. morate не будет. Тут є ще застанем на є ще на нас. Ne, i to možem tako, Da, Чуть-чуть з кафом, так. Може, може. так робить. Чувак, чувак, чувак, на медові закінчуємо. Так мед же дають. Я розумію, але на медові все зав'язуємо. Бо ми тут так залишимось. Доброго ранку і ще раз із Сербії. Е, з вами Ukrainian.com і сьогодні ми вписалися в подвір'ї дуже приємних людей. От, коротше, вони дуже довго відмовлялись, не хотіли зніматись, але е, це є Гойко, а це є Мілена Мілічевич. Е, які нам дозволили переночувати у себе у дворі, а потім понеслось. Так, то ми вже випили чай, випили раки, випили кави. Е, і Зараз тепер у нас трошки на меду, столі да. мед, так. Так що ми з Толіком хочемо от вийти вже їхати до Сараєва, але ніяк не можемо. Ну але то ми, ми маємо задоволення спілкуватися з такими приємними і хорошими людьми. Так, так що сербська гостинність це о, так Це, це класно. приїжджайте до Сербії, ні разу не пожалкуєте. От ми з Толіком скоро порухаємо. Та, але дуже хочеться повернутися ще. Ну прямо нереально хочеться. Відправляємо вам позитивні емоції. Или <laughs> тон, хватай тон, камера. Так. То, що говорите, да, да, да. Ну. Майже кордон з Боснією, але не хочеться виїжджати з Сербії. Ну тут красиво просто капець. Планини, мокра гора. Ага. Серпантинчики. А ваш син учить у школі? Да. В Німчке. druga godina ekonomske. A. Da. Deseti razred ili uh -huh. već. High school. High school? A koliko godine imaš? Uh, 17. Wow. Oh, so you speak English very well. Tak, yes. Very well, okay. English, English oder Deutsch? Uh, English. English. Ich English? spreche Deutsch, aber nicht so viel Ah, ben. Sofia. Але боснійська Is that it? Yeah. I love Bosnian part of border. <laughs> It looks like so old. Yes. Три. Бувай, Сербія! То ви йдете за Вішеград в центр? Ja tebe ostavim na mostu. На мосту I можна ti автостопом. ideš, ja, stopom dalje Sarajevo. Ja. Супер, супер. A ja se vratim poslije. Хвала. коротше, пакавани знайшов, просто дешевий. Наса. Да, у нас буде. Я думаю, нам його стане аж до Дубровниці точно. На. Карткою? Так, карткою. Без проблем. Що, без понтов. Телефон? Ні. Ти питав? Не знаю. Окей. Це в марках, так? Да? Так. Да. Це типу десь 7 євро? О, е, 6. Клас. Ну, блін, чувак, кіло м'яса випустили. Так що значить кіло м'яса? Якого м'яса? Файн, шинка. Угу. Ось і йогурт обзначено. Класно. Кіло. тепер? Да. І багет? з Остріцем, заїхали в Сараєво і зараз е, підемо. Зараз поїдемо на головний вокзал, звідти підемо на головну пошту, де я нарешті спробую забрати свій перший пострестам лист. Ось. А, а ось ми заїхали в Сараєво, зараз будемо приїжджати старим містом і дивитись, але зупинятись довго часу нема, тому що сьогодні будемо валити далі в Дубровник. То давайте скоро дивіться, як ми підійдемо до пошти, і я буду прямо тоді весь. Я мі очікую, щоб взяти листа. Тому що після Сараєва наступний в барі. Oh, it's so cute. Mm. Oh, it's so sweet. Нормально приїхали. Ладно, я тебе знімаю, так і будь. Чекай. 71. Е, давай підемо запитаємо. Адреса, адреса, адреса. Е, давай зайдемо, там я вже. Давай, давай. Заодно і запитаєш за лист. От провели ми в Сараєво скільки годин? А, е, ми приїхали сюди о 2.30, мабуть, так? Да? А де на 4? Зараз 5.15. Три години. Слухай, ми дофіга встигли за три години. Так. На жаль, я тут знову не знайшов. Знову не знайшов пострестант свій лист. Я облазив, підняв на вуха усю пошту тут. Центральну пошту ми з Антохою підняли на вуха. Я підтверджую. Але блін, не знаю, так бідно, Вони, вони перевірили все підряд, але листа немає то або він вже пішов назад, не знаю з яких причин він міг піти назад, або він ще не прийшов. Ну а тут причини я можу мати на увазі, але не буду озвучувати, тому що держава велика занадто. Щоб так відкрито сваритись на велику державу євроазійську. Їдемо столиком уже третє зайцем у Сараївському трамваї провели тут декілька годин. Скажу вам без полізняк. Я звичайно радий, що побував у столиці Балканської країни. Тут е, багато смішних речей, включаючи власне цей трамвай. Але щось ані забрати листа. Все-таки відправили 9 листів, оце, оце досягнення. Е, ані інтернету нормального не злапали, не змогли чогось адекватно викласти в мережу і трохи голодні. Але зараз від'їдемо від столиці і купимо фрукти. А я ще помив свій браслет, який світиться вночі. Ми з Антохою досі в Сараєво. Єй! У нас є е, два німецьких водія, котрі згодились зранку нас довести до Дубровниці. І пів шинки. І пів шинки, так. Хлібу ще трошки угорського лишилось. Я вже дістав його. А ми тут розклалися вже в усю. Вже настрій стопити сьогодні якийсь, ну, вообще ніякий. Зараз ще не знаємо, що будемо робити. А оце от значок автобана. І За нього заходити не можна. та, от те, що той чувак робить, це дуже погано. І те, що ми зараз робимо, це теж дуже погано. Так робити не можна заходить за значок автобана і ти типу по автобані. Пішли Толік. Ось він найважливіший елемент побуту автостопника в Європі. Заправочна станція. Я кажу, цікаво, що про нас думає цей чувак на касі на заправці. Прийшли ми з Толіком купили молока. Е, я поставив свій ноут на зарядку, тобто, ну от ноут зарядіть. Ми з пішли тут всю і фоткаємо на зарядку. Причому купили ми все не за 4,95 як. А за 3,80. За 3,80. І а ладно. Бачиш, що- Придурки. Придурки. В Боснії та Герцеговині Антон та Толік і uncranian.com передають свої вітання. Спонсором нашого проєкту е, є інтернет-магазин туристичного спорядження gorgani.com. Також ви можете завітати в е, дійсні магазини в Києві, Львові, а також інших містах, де вони зараз відкриваються, де вам допоможуть підібрати спорядження саме для вашої подорожі. Також наш століком е, інтернет-блог і відеопроект є е, благодійною акцією, або як ми століком навчились тут говорити на Балканах, гуманітарна місія. Е, і якщо ви вважаєте, що у діток із спеціальної школи інтернату Мостище Київської області повинна бути можливість рости здоровенькими, чистими і також подорожувати і бачити широкий білий світ, то зробіть пожертвування на сторінці justgiving.com для нашої благодійності. Дякуємо. E, sente. Primitivna, Натурально. naturalna, naturalna, no. Добре.